Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Video. dabei TK Official und Mehmet Productions. Und ja, wie ihr im Titel gesehen habt, wir gucken uns ein albanisches Lied an und zwar von der Sängerin Melinda mit dem Lied Karma. Zu Melinda haben wir schon Reactions gemacht gehabt. Genau. Äh, ja, das war. Sie ist eine klasse Sängerin. Ja. Und sie ist echt hübsch. Und ja. ich bin sehr gespannt auf Definitiv. das Lied. Mhm. Panda. Ich liebe Pandas, sind zur Information. Ja. Oh, das ist geil. Seid nett zu den Thesen. Ist das nicht so ein altes Tonband, so wo man so drin auf? Oh! Ja. Ja, <laughs> okay, vergiss das Tonband. Oh, ich bin abgelenkt. <laughs> vor allem das an den Augen da blaue. Wow, ihre Augen, Alter. Ist sie Single? Das hast du schon bei der letzten Reaction gefragt. Meinst du, die ist Single? Finde es heraus, Tiger. Was, ich hab gerade den ersten Teil ein verpasst, was? Was war gerade los? What? What the fuck? Wow. Die ist... Nein, das sieht aus. Aber ich meine, guck dir sie mal bitte an, ey. ist das... Ey, äh, sowas, sowas gibt's nicht. Geil. Ich verarsch mich doch gerade. Das ist, das ist nicht echt. <laughs> Das, das ist bestimmt so ein Prank-Video ah. oder so. Das ist kein Reaction-Video. Also Leute, das tut mir Ey, gute Sängerin, gute Rapperin, sieht so hübsch aus und hat geile Outfits. Einfach, ne? Hat alles. Also an die Zuschauer, das tut mir jetzt schon mal leid, also ich kann zu der Musik nichts sagen, ich bin gerade abgelenkt. Oh, okay. Slay. Woo! Oh mein Gott! Ich wünschte, ich wäre jetzt da und hätte diese oh. Geldmaschine. Oh, oh, oh, oh, oh. Beppo! Beppo! Beppo, Beppo, Beppo. Also ah, die Couch sieht auch geil aus. Tja. Ich finde den Takt geil. Hey, hey, hey, hey, hey. Ah. sie hat so eine schöne Stimme und sieht mindestens genauso gut aus. Ja. Siehst du, das macht sie mit Männern. Sie fesselt ja. die Männer an Stühlen fest, macht deren Mund zu. Darf es mit mir auch machen. Aber sie kann das auch mit ihnen aussehen, so weißt du was ich meine? Wir sind einfach so geschockt von ihr sogar. I'm sorry, Bart, ich bin. Oh! Oh. Fuck. Ah. <laughs> Okay, du sollst mich nicht fesseln. Okay, nein, du, nein. <laughs> ich habe mich umentschieden. Okay, nein, ich hab's nicht. Wollt's auch, auch jetzt. <laughs> ich hab's mir anders überlegt. Okay, nein, nein, nein, ihr könnt sie haben. Ich hab's mir anders überlegt. Ist gefährlich. So gefährlich, Shaitan. Mit der Emma. Aber oh, ey. Ich finde, das Lied war echt. Ich fand das Lied äh, besser als ihre letzten Lieder irgendwie. War echt gut. Mhm. Aber vom Video her war irgendwie sehr heiß. Ich habe, glaube ich, noch kein heißeres Video von ihr gesehen als heute. Ich meine, ihre Videos sind immer so heiß, aber das war irgendwie noch heißer als also, heiß. Also war es sehr heiß. <laughs> <laughs> also ich kann nur sagen, das Video war am Brennen und Musik, wie gesagt, tut mir leid, also ich war so ab. <laughs> Oh shit, oh shit. Dass ich nur Oweo gehört habe, mehr Ja, war sehr gut. Kannst du Semmer. Also auf jeden Fall super. Ja, also, falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Ähm, ja, ich hab meinen Text Ja. vergessen. <laughs> Liken und abonnieren. Liken, kommentieren, abonnieren und schreibt da drunter, ob wir noch mehr albanische Und- Musik machen sollen. und wenn ihr Melinda Musik. nicht folgt, folgt ihr auf jeden Fall. Ja gut, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao. Adios.